далекой бухте Тимбукту, Тимбукту, где сто И этот самый марабу, марабу с дома сары барабу, барабу Твердил все время ну, твердил все время ну Никто не знает почему

корова му, у нее корова му, у нее корова му.